kumikilos Niniyong ang maraming tao Siya si Francis Leon dito, oh, bumigay. Kahit paano. Mga kababayan, munting paalala lang po, nalalapit na po ang halalan, kaya huwag natin kalilimutan ang ating ay ganun bayan at malalim hindi trapo, bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Numero 4, ito ang idol ko. Ah, kaliwat ko sa'yo. Ang pinakyo. Ang pinakyo. Kasi, kasi kayo na yelo. Wala, walang dami. Kilala mo yan, Nay? Kilala mo? Francis Leo Marcos? Ano masasabi mo sa kanyang pagtakbo, Nay? Salamat po. Tagaroon yan sa amin, Tagloban. Ah, okay, okay. Ah, ang hati mahaba. Kabayan kami po. Anong ano sir, anong pananaw mo sa ano? Anong pananaw mo sa kanyang pagtakbo? Anong masasabi mo? Ay, Diabetes. Mabait na tao to sir kasi marami siya natutulungan mga kababayan natin eh. Mga kababayan natin. Oo, ah, wala pang election, wala pang kampanya, nagbibigay na sa yung bayanihan, di ba? Oo. Ito. Thank you sir, thank you. So mga kaibigan, nandito tayo, isang military supply ang ating napasukan, tindahan. Ano tindahan doon ate? Ano tindahan mo? Anong tindahan? RLK Military Supply. RLK. Ah, ayun. Sir, salamat ha. Ah. Salamat, salamat po. Opo. Dapat may t-shirt sir eh. Oo, oo. Kilala niyo yung mami si, ano, si Francis Leo Marcos. Ano hong pagkakilala ninyo? Mabait. Mabait. Ah, maka, ano, makabayan. Ano yung Puso niya sa tao. Oh, ano yung pa pananaw niyo? Anong opinion niyo doon sa pagtakbo niya bilang ah, senador? Eh, pwede ko. Pwede, pwede, pwede. pwede ka sa mga ginawa niya dati nung pandemic. Oo. Pwede. Pwede, pwede. Sa salamat po ate. Puso. Oo. Ah, thank you ate, thank you. Thank you. Thank you. Good morning mga kaibigan, ito si Sir. Ah, oo. Sir, kung okay lang, ano hong pangalan? Albert. Alberto. Oo. Ah, ah. Kikilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oh, nakikita ko siya sa Facebook. Sa, sa oh. Facebook. Oh, maganda yung mga ginagawa niya. Mhm. hmm Um, ng katulad ng pandemya, oh. marami sa mga natulungan, mga, marami na bigyan bigas. Eh, oh. Ah, anong pananaw mo sa, anong opinion niyo sa pagtakbo niya bilang senador sa Ah, mas maganda yan sa kanya Uh-huh. Mas ma sa akin, mas, mas, mas uh, kung ma- manalo siya, Oo. yung wala pa siya sa gobyerno, Tumutulong na siya. tumutulong na siya. Oo. Talagang pinakita niya. Oo. Oo. Yan ang ano niya sa mga tao na hanggang tumulong. Oo. Anong mensahe nyo, sir, sa mga taong ah, nanonood sa atin? Ah, anong may papabot yung mensahe? Ayun, ayun nga, ang masasabi ko, ipagpatuloy niya yung mga Nasimula. sinimula niya. Ah, yung pagtulong. Oo, yung mga tinulong Dahil niya alam mo yan, tao. sabihin mo no, yan ang mga kailangan Oo, natin. oo, yung mga kailangan sa mga taong mahihirap talaga, hindi niya pinabayaan, binigyan niya talaga. Ah, Oo. Ah, okay, so salamat sir ha. Thank you so much sir ha. okay. oo nagpunta kami dito, nakita. Uh, sir, uh, magandang umaga. Ano hong pangalan, sir? Roland Cristobal. Oo, uh, uh, kilala niyo po ba si Francis Leo Leong Yan ang nagbigay sa amin ng bigas. Ah, ng bigas. Taga saan po kayo? Payatas natin. Ah, sa Payatas. So nakaabil kayo ng bigas. Ano hong, ano, ano hong uh, masasabi niyo sa pagtakbo niya ngayon? Ayun So, gusto ko talaga yun eh, kahit panahon pa. Oo. Yung nagbigay sa amin, ma- maunawain talaga sa tao. Maunawain. Sana namin yan. <laughs> Salamat ha. Thank you so much. po. Maraming po. salamat. Asahan niyo po. salamat, salamat. Sige po. Salamat. Lalim hindi trapo, bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Numero 4, ito ang idol ko. Piniliwan ko Wala ako eh. Wala ka pa siya. Oo, kayo na ate. Tigisa kami ng asawa ko. Wala na na art. Walang pangkay. na yelo. Wala, walang Wala, walang gamit. Lalim ng litrato, bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Numero 4, dito ka kay Dito. Piliwas tayo! Piliwas tayo! no? Wala. Ito. Eh. Ito. Kilala niyo po ba yan, Sir C. Francis Opo. D. Marcos? Ano pagkakilala ninyo? Uh, okay siya. Wala akong masabi sa mga lahat ng alam ano niya. Talagang malaka. Didib ko sa kanya. Uh, ah. Matika. Uh, ah. so, ngayong tumatakbo siyang senador, anong opinion Sabi mo? Sabi ko na nga ba eh. Uh, may, may, may balak tumakbo to eh. Uh, sasama mo ba siya? Siyempre. Ayan, ayan. Sige na, sige na. At, tatakbo ano na. Eh, Salamat, sir. Tatakbo na si sir eh. Ah, nabigyan ng bigas ulit sa sako. Ay, ganoon? Yun, oh.

Sasinato. Sasinato. Oh, BBM. BBM. Sabaran. Tinggal tadi. Hello, Tay! FLM, Francis Leo Marcos! Utol! Ay, ito patid mo? Ah. Francis Leo Marcos, makatao at hindi trapo. 24 ang ah, numero. Francis Leo Marcos, sa Senado, number 44.